Всем привет, с вами канал Мотострайки, и с вами я, Рокер. И сегодня мы поговорим о том, почему этот мотоцикл стоит. Вот мой мотоцикл справа. Как, вы, как я могу вам сейчас показать, он даже заводится. Я его чуть-чуть прогрел уже, и чтобы вы поняли, что он работает. Он чуть-чуть остыл, правда. Блять, я кнопку не нажал. Вот сейчас я свой мотоцикл чуть-чуть прогрел, и он должен завестись с первого раза. То есть... Вы все это видите, да, он заводится, работает. Кстати, подвинем его чуть-чуть. А теперь мы поговорим про вот этот мотоцикл. Он не заводится совсем. То есть он даже не цепляет. То есть у него все, у него ничего не работает. В общем, как это получилось? Мы с другом купили по мотоциклу и решили их обкатать. И на обкатку мы использовали масло. Я купил вот такое вот себе масло. Вот оно. Стоит оно, ну, почти 1000 рублей. Я брал за 990. И, в принципе, мой мотоцикл хорошо смазывал поршневую и все нормально. Мой друг решил сэкономить и купил вот это. Я, правда, вы сами понимаете, ну, масло за 100 рублей – и его двигатель просто не выдержал такого. В чем проблема? Мы возвращались домой, ехали по трассе. Мой друг ехал на полном газе, и я ехал на полном газе. Однако, из за того, что у него плохое масло, его поршня перегрелась по ходу дела и просто сломалась. А если точнее, она перегрелась и просто поршневые кольца лопнули, а поршня прогорела. Ну, в принципе, вроде бы и все. Ну, как-то немножко обидно было. Мы думали, докатаем этот сезон до конца, но его мотоцикл остался. Это было очень, очень печально. Очень. Но все же я хочу сказать спасибо Ивонову мотоциклу за то, что он все время был со мной. Что бы с нами ни приключалось, этот мотоцикл всегда ехал рядом со своим. Вот он. Белый дракон и оранжевый. Вот такое вот у нас приключение. Ну, с вами был канал Мотострайки. Это было маленькое исповедание о том, почему этот мотоцикл стоит, а почему мой ездит. Ну, всем спасибо. И пока с вами был канал Мотострайк и я Рокер.